jalaan qabu asitti qofaa miti kaachoolittis si faarsuudhaaf hin jira kaa jira kaa jira kaa jira kaa carraan kanko lafatti qofaa miti kaasiyoonittis si faarsuudhaaf hin jira kaa jira jira uumama uumama siirarra gaariidha waaqayyo gaariidha oomoorras gaariidha waaqayyo gaariidha waaqayyo gaariidha waaqayyo waaqayyo gaariidha waaqayyo I katolu fama abbaa naaf ati anaaf gaariidha gooftaa ati anaaf gaariidha yesuus ati anaaf gaariidha abbaa argamne filannoo si dursu lammii sakateedhaa siyoonitti geessu anaaf hin argamne filannoo si dursu akka ati nan ganne beeke beekee sirratti of gateera abdii qabataamaan si qofa si waan baay'ee argeera. dhiisne beekee beekee sirratti of gateera. Abdii qabatamaan si qofa si qofa waan baay'ee argeera. ida yesus atenau garida baku Ya jannata mako furmata lubuko Sipar samaniko barbaadu sanyiin koo yaa jaallatamaa koo furmaata si manni hin baadu qomoon koo naatti toleera jireenyi jireenyi karaa kee milkaa'ee gaanfaa fayyinaa koo taate yesuusuma nan urgaa'ee. baatee milkaa'e gaafa fayyina kootaate yesuusuma urgaa'e. Akkanaaf gaarii dha goofta akkanaaf gaarii dha yesus akkanaaf gaarii dha baatoo akkanaaf gaarii dha goofta akkanaaf. tanau gaarii dhabbaatu. Waan haalli naan jedhu dhaggeeffatu dhiise si qofa dhaga'u. qoofa dhaga'u fanoofamasiise du'aa manatti dhiiseen si amaanee nagaa jecha deemaa abdiin kun ni goolabame jiraatee dhaabbatee adeema. Du'aa manatti dhiiseen si amaanee nagaa jecha deemaa. abdiin koo inni gola baame jiraatee miilaan ka'ee deema. Atanaaf gaariidha goofta, atanaaf gaariidha Yesuus, atanaaf gaariidha baakoo, atanaaf gaariidha goofta, atanaaf yesus Yesuus, atanaaf gaariidha baakoo. Fiftuko bariko Yesusko gariko ulfina kee keessan oolee bula sirguudhaaf hawwiira ati mana koo galgalaati jireenya kee keessan oolee bula. ጌታ ሐዊና ኣቲ መነኮ ገልገላቱ isaasiidha iftinaaf ifuu dabareen darbeen irraa'uu gufuun gana gaddi gaaddidduun irratti hin ta'uu lixuuf bari'uun nattiin dukkanaa'u achi ifa koo naaf jireenya koo. barsiisu ifa kooti naaf jireenya koo yesuus ifa diinat dukkanaa eetu naaf bari'aa laftiin dhidhimaan garuu sokkee milkaa'aa koodi na keeti nagaa dhandhamu ifan daangeffaamneen kan hin geggeeffamu asii ifa koo naaf jireenya koo. σου η φωτώση να βγρένει ακόμα Ιησούς η μη φτωχό βαρικό Ιησούσκο γαρικό ουλφινακή Kudhaafa weeraa ati mana koo galgalaatti. Jireenya kee keessa loolee bulaa. Sheekuudhaafa weeraa ati mana koo galgalaatti. sorriso. 나 baafne ulfina keessa warri garaa yommuu sokkanii ergamoonni jedhanii warri garaa yommuu sokkanii peetiroos faa jedhanii buuteen jireenya siidhinee sadeemna. 歌。 buufatee jireenyaan dabaarree keessa yoo irrate maal bu'aa qabaa fi darbuutti jira manni godoo caaluu si keessa jira namni biyya laafaa kana buufatee. jireenyaan dabaarre keessa yoo hir'ate maal bu'aa qabaa fi darbuutti jira manni mana caalu waaqarra jira. Buddeen jireenya si dinneessa deemnaa. Buddeen jireenya si dinneessa deemnaa. Namni namni si fuudhanne hin injifatu yesus tafeeraan ittiin irratu buddeen olii dhuufee sitti tufanii. si'in buusanii waan darbu tafanii. namni siin qabaanne hin injifatu. jireenya tafiiraan ittiin irratu karicha tafiiraan ittiin irratu dhugicha tafiiraan ittiin irratu jireenya tafiiraan ittiin irratu yesuusi tafiiraan ittiin irratu. serena qaban firoomina dhiiga koo hundinuu deemee gooftaa koo situ dhiyaate maal koo hadheessanii naa jeesu kan dhufaan hundinuu deemee gooftaa koo situ dhiyaate. naaf malu siif fudhate kan siif malu na argate miidhu koo situ fudhate abaarsa koo. Kanaaf malu siif fudhate ulfina keenaaf kennite uumaa koo situ fannisee abaarsa koo. mirkaneessite dhiifama kee mirgaa jiraachuu kootii mirkaneessite. Galatan kabaana kaaftee dadhabaa. Chaarraanaaf kennite akkan itti fufuusu mallan dhabuu. Har'aanaaf kennite kan itti fufuus kan Kanaaf malu siif fudhate kan siif malu na argate miidhuu situ fudhate abaarsa koo. Kanaaf malu siif fudhate ulfina keenaaf kennite. si tufani si amasako duu'a koona ari'ate Du'a koonaaf duutee na jiraachisuuf waadanaa seente Du'a koonaaf duutee na jiraachisuuf waadanaa seente. Abdii hin qabuun ture abdii naaf taate. Naaffalli dhabamnaan ilma keelattee falanaaf taate. Naaffalli Waltajjii du'aatti baate jireenya koo hunda baraarte bara baraan akkan hin duune jireenya irraa ofiirriste akkamittan fa deddeebiin bingaa sii fida irruun koo siin teera. ofii koos irraatani Kan naaf malu siif fudhate kan siif malu na argate miituu koo situ fudhate abaarsa koo naaf malu siif fudhate ulfina keenaaf gannite فن سياباس kan hubatu yeroo nani yaaduuf wadwaadhu na ani sittan dubbadhaa malee firaan lammiit miti kan firri deebisuu miti gaaffii dheerina kee amma sittaanii madhaa malee naggiriyaaf miti kan namni deebisu miti gaaffiin koo deebina gakeeti. Ani sittaanii madhaa malee naggiriyaaf miti kan namni deebisuu miti gaaffiin kootu. dee bina duka keetii. koo naaf galeera jaalli na galuu naan ta'uu jiru kootu naaf galeera jaalloota wajji waliin Kan koluu argeekaa arraansiin filadhakaa. Ilaalee madaalee itti yaadee oo barbaadee ilaalee madaalee itti yaadee oo barbaadee naan alfiira simaadha ulfiina bakkee miti jiraachuudhaaf wayya. Nirmaachuu miila kee jala gargaarsa kee naaf dubbattee na walchuu kee aannan argee gargaarsa kee naaf falmitee na olchuu kee galatan fidaa dafee dafee karaa kee darbee dhufee siin jaalladha yaa faarfachuun chunni sun ani si jaallachuun chunni sun ani si waammachuun chunni sun aan si waaqessuun ni sun abbaa kiyyaa ani si jaallachuun chunni sun. Oh. mijeesse borii koo faana mijeesse fayyuu koo haala mijeesse fayyuu koo faana mijeesse borii koo haala mijeesse borii koo faana mijeesse. Kamaariyaan baattee saba hunda baata onsoo hundi arguu ulfinaa mul'ata. Hangafa nagaatti abbaa bara bara Aangoo waaqummaa saayisumarra jira Hin baatame garuu saba hunda baata Osoo hundi arguu ulfina mul'ata Hangafa nagaatti abbaa bara bara Aangoo waaqummaa saayisumarra jira Mo'ataadha Yesuusi Mo'ataadha Fayyisaadha Yesuusi Fayyisaadha toora toora galchee uumame geggeessu cubbamaa qulleessee mirga baateessisu ofitti nu aansee eenyuyyuu nu dursu isolfinni waaqaa irraa calaqqisu toora toora galchee uumame geggeessu cubbamaa qulleessee mirga teessisu ofitti nu aansee eenyuyyuu nu dursu darbinee irraa darbinee. Fayyineerra Yesuusi fayyinee. isaaf hin malu yommuu inni baate cubbuu namaaf jibba jedhe ilma waaqayyoo tajaajichi dibba harki inni uume yeroo isa kabanu nu oolchuuf himane kun isaaf hin malu yommuu inni baate cubbuu namaaf jibba jedhe ilma waaqayyoo tajaajichi dibba mo'ataadha yesuusi mo'ataadha fayyisaadha suusi. fayyisaadha. Guddaa baata lafti keessi uumaa uumama fakkeessi dhaanatee raga dubbuuse fayyuu. mijeesse fayyuu koof haala anaaf laafee kaba siin qaba gara mirga abbaati yoomillee abdiin kutuun sirraati cubbuun hojjedheesi baqadhuun qabuunii. yakki koositti na baqachiisa. in mi ke tu bunda jesus ko falakum khayinakum Yesus ka falakum khayinakum ካራ አዳም ሲያገረው ጉፋታ ኪራስ ወጋደራ ካራ Akka koondumaan irra naaf tarte fuula raaragee natti deebifte yakka koondumaan ati naaf ibsite. garraa buutee anaaf dhamaatee na son بكوبا الأزرق وصايم بكنيسيا الكرم إيجا كتير كل إيرا فولارا نتدير Yakka koon dumaa irra naaf tarte fuula raargee natti deebifte yakka koon dumaa ati naaf ifne. karaa koosi naaf qajeela jireenya si waliin na tola adeemuuf na barbaachista jiraachuuf na barbaachista abbaatii na barbaachista barbaachista milkaa'uuf barbaachista. waan maraaf na barbaachista kooluus itti galeera goofta ammayyuu na barbaachista yoomillee na barbaachista kooluus itti galeera goofta nagaa koo na barbaachista simboo koo na barbaachista abbaa koo na barbaachista yesuus koo na barbaachista. Baasii dem sako ano si maala hin qabu si abdati lubbuun ko Ulfina keetiif jedhi fiixan basi kayoko keetu abboota kootu si waammachaa ture dhaalotatu si abdachaa ture maqaa keetu qajeelota fure burqaadhee boojuun taa'u si dheebotta. Maqaan kee dhimma baasa adaraa galgalaako. Burqaadhee bochuun taa'uuf si dheebotti lubbuun koo. kosiifise kaayyoo kosiif ibse isaan karaa eegumsanaas ani sirratti anniise jiruu kosiifise kaayyoo kosiif ibse isaan karaa eegumsanaas sinarratti anniise. notaa wanjoo diinotaa gaarummaan keessadha qajeelotaa taa kan gatte kaa kaaste mataan qabde ulfinaan dhaabda waa'ee kan kana kuus ana caalaa inni ta'aadha aboo qabda ol baasuudha aboo qabda.

yaa Yesuus gaanfa fayyina kooti akka lafti bishaan dhaabee dheebotee goggogee nama of keessaa fide lubbuun koo suma yaaddee. jaalallee koo sin yaadee sin yaadee faayisaa koo sin yaadee akka lafti bishaan dhaabee dheebotee goggogee dhama of keessaa fitee keessi koo bakka addaasiif qaba manni koo galataasiif qaba. kee naaf romee dhiiga kee gannaaf namee harka naaf waraanamee dirra kee naaf reebamee qaama naaf nagaa dhabee dhiiga kee naaf ijoollee koo sin yaadee sin yaadee faayisaa koo sin yaadee sin yaadee jaalallee koo sin yaadee sin yaadee koo sin yaadee Akka dafti bishaan dhaabee dheebotee goggogee dama of keessaa fitee. Qansi koo bakka addaasiif qaba. Manni koo galataasiif qaba. Eessa koo bultee jireenya na jaallattee siif hojjechuun ulfina manni keenaaf qabbana waaqa keessa koo bultee jireenya na jaallattee siif hojjechuun ulfina. Namni keenaaf qabbana Lubbuun koo suma yaaddee gaggabdi Si arguuf yeroo maaraa si yaaddi Sin yaadee jaalallee koo sin yaadee Sin yaadee fayyisaa koo sin yaadee Akka lafti bishaan dhaabee gogee dhama of keessaa fitee. keessi koo bakka addaasiif qaba manni koo galataasiif qaba. Maqaa koo goreessuuf kan ba'e hafuurichi kufee anammayyuu nagaattan jira nagaan koo itti fufee Nagaa koo goolabuuf kan ba'e seexanichi kufee anammayyuu nagaattan jira nagaan koo itti fufee Faarfannaan sigaa kan jedhe seexanichi kufee. anammayyuu faarsuttan jira sibira jechatu naa dhufe carraan kee cufame kan jedhe seexanichi kufee lakkiin cufamne balballi koo kan caaluttan dhufe carraan kee cufaadha kan jedhe hafuurichi kufee lakkiin cufamuu balballi koo kan caalunna hafee. yesus abdii jireenya koo yesuus karaa ce'umsa koo yesus imna nageenya koo yesus abdii jireenya koo yesuus karaa ce'umsa koo yesus imna nageenya koo. waaqayyo tiksee kooti ani homaa hin karaa gaarii na hima humni koo hin dadhabu abbaan koo tiksee kooti ani homaa dadhabu karaa gaarii na hila humni koo hin dadhabu gaarii godhe na geggeessa karaa qajeelarraa hin yaadda'u waa'ee galgala koo ofiisaa harkaan jira. gaarii godhee na karaa qajeelarraa hin yaadda'u waa'een galgala koo isaarka harka jira. Yesus abdii jireenya koo Yesuus karaa ce'umsa koo Yesuus ilma nageenya koo Yesus abdii jireenya koo Yesuus karaa ce'umsa koo Yesus ilma nageenya koo. fannoo qopheessa malee sanyiin banne sanyiin koo ani badu yoomillee haamaan ofii dadhaabee fannoo qopheessa malee qomoon banne qomoon koo ani badu yoomillee yeroo ofii jaallatetti inni anaaf dhufa hin goolamuu nagaan koo dhaabbataa dhaabaraan baraanitti fufa. yeroo ofii murteessatti inni anaaf dhufa hin lamu nagaan koo dhaabbata dabalaan itti fufa. Yesus abdii koo Yesuus karaa ce'umsa koo Yesuus ilma koo Yesus abdii koo Yesuus karaa ce'umsa koo Yesus ilma nageenya koo. Dhageesse diina koo waaqni koo deebise boojuu koo. Qaaneesse diina koo waaqni koo deebise boojuu koo. Qaaneesse diina koo waaqni ko dabalee simboo koo. Qaaneesse diina koo waaqni ko dabalee simboo koo. Labsii labsiin jijjiire Yesuus tun fure maafan hin faarfadhure. labsee labseen jijjiiree waaqayyotu na furee maafaanin jaalladhure. Labsee labseen jijjiiree uumaa kootu na furee maafaanin waaqessuree.